جانم امروزی که دبام یا رسیدم به یادم آمدی آهی کشیدم گرفتم مشت خاک از کوی دلبر به جای سرم به چشمم کشیدم الای با خدایم و خدایم شدم مجنون ز لیلایم جدایم جا رسیدم سر سیغان دانی کامرد اما خندیدن آید یادم آمد قسم میدم تو را با شیر مادر نخورد دست نامهرم بجانت قسم میدم تو را با شیر مادر نخورد دست نامهرم بجانت جان رسیدم کاتل سیغان به یادم آمدی الله نگار جان دل من داند و داند خدایم به مثل بسمل